wa? Ulisikia Ken alinunua pikipiki mpya? Nilisikia mami mwenyewe nilichonea macho yangu hivi. Amenunua pikipiki kopa. Kopa hivi ile boxer. Boxer. Mm. unachoka mapikipiki boxer ndio iko fashion. Na inakuanga imechinwa hivi chwe. Imechinwa. Hiyo ndio eh. anga kinyambisi juju kama break ya. Inakuanga. <laughs> Inainua msafiri hivi msafiri eh. anasikia vizuri. Hebu tuende kwanza tujipitishe huko shopping. Tuende tupitie hapo. Ninakwambia ile uongo. Na hii wewe. Unadhani mimi na akakutumia? Alinitumia alinitumia ya 20.